presented by Open Music. चलो तो यहाँ मरवा में मरवा में माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवे से धोता चलो सैया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 माल रोता चलो बहानी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर तू हमर तू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 किए के अपना रवे से होता चलो सही यहाँ में माल रोता चलो सही माल रोता चलो सही से प्यार को के साथ ओ करो छोरी रे ओ करो छोरी रे रब न लिखले रहे दूनु के जोरी रे कोई हाँ, से प्यार को के साथ ओकर छोरी रे राइटर सोनू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 होता चलो सही यहाँ में माल रो रोता चलो सैया चलो चलो यार चलो यार चल चल सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा देखनी ओकर सूरतिया मन रहेला बेचैन हो मन रहेला बेचैन हो जगल रोजे बीतता रतिया हो गई हाफ मैन हो हो गई हाफ मैन हो जब से देखनी ओकर सूरतिया रहेला बेचैन हो मन रहेला बेचैन हो जगल ओ बनी हाथ में हाल में पिया दूर से हो के दूर से हो के देव सुनील के कटता दिनावा रोज रो रो के रोज रो रो के हाय देखी हो हाल में पिया दूर हम रोज रो रो के रोज रो रवि सुनु रवि बजाई बजा संदेशा जाने के दिह जा जाए कबूतर जा হই गईबू पियावा के प्यार पाके हम के भुलाईबू मम्मी पापा के मुँह देख लू अब हो फिर काहे कइले रहू हम से लब हो आए हाय छोड़ के जइबू पिया बाटे प्यार बाटे हमके भूलइबू मम्मी पापा के मुँह देखे लू अब हो फिर काहे हमसे पहले रह लब हो धोखा देलू तू फारू ये लगनी हम दारू हमरा का पता रहे की तू तो सारा तोरा कहा पता रहे की तू दोसरा लेखा है शादी करो तारू जानी अपन नूता देव प्यार चली हमन के लौंग रे फिर कहे गावतनी हम सग सोंग रे याद नबे अपन तोहफा हइले जो बीरजू बिहारी संगम संतोष के भेजो हाँ हाँ हाँ हाँ कहलू की प्यार चले हमनी के लौंग रे फिर कहे गावतनी हम सेट सॉन्ग रे याद नई पे अपन तोहफा होइले जो बीरज बिहारी देव सुनील के भेजो का देल बारे जो सही सोनो जी सोनो पियावा के धड़ी हाथ करे साधु करे है तुझे शादी कर तारू जानी अपन न्यूता देबू ना देबू रे शादी कर तारू तू न्यूता देबू कि ना

दिल तोरनी छौरी दोसरा से लिहले नाता जोरी दिल तोरनी छौरी दिल तोरनी छौरी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

बहुन साहत छोड़ अपना सनम के बरयात आबे ओकर मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई के सोझा हमरा साहत अपना सनम के बोलिया कैसे ले जाई केहू सोझा हमरा डोलिया केहू रोके नहीं बाला रे माला डाली सामने रे बहस रे गोली चाहे चली भाला sonhar सैया हमारा जातू बानी छोड़ के बहरवा सैया हमारा जातू बानी छोरी के बहरवा सैया हमारा

सोया हमारा सोया हमारा जातू बानी के बहरावा सोया हमारा जातू बानी छोरी के बहरावा सोया हमारा